Ibilang ko da daytoy nga naisang sangayan nga gundaway ayaten nga kakapsat pang pangulo papanglakayen ti iglesia ang nangruna iti papanglakayen uno pang pangulo ti iglesia iti Northern Luzon Mission. Ted ko iti panagyaman kini Pastor Erwin iti panangipaay na kanyak daytoy agundaway tapno makapagserbiak kadagiti uh, pangpangulo tayo, wano ayaten tayo nga papanglakayen kadagiti ing iglesia. When dakkel ti panakasapol ti iglesia kada tayo. Tatayo kat inayaban ni Apo Diyos iti naisang sangayan apag rebengan. Masapol da ito nga pagrebengan wano nakayaban kat aramiden tayo pakaitanugan tinagan ti Dios ken pakabendisyonan ti iglesia ngayem pastek na. Iti seminar tayo wenno iti lektura tayo ket napaulwan transforming leadership. Kaya tayo kaabsat nga makita iti panagbalbaliw iti iglesia. Saan ka di? When maragsakan tayo no may matangan iti panagrangay iti pamati iti may sangkabsat. Iti sigod nga naladaw ang makigimong kat itatan kat masapa. Iti kabsat nga makumikom launay kadag iti adu abanbanag. Ngay mitatan kat adu ti tiyempo agastaren na iti panangutob, panangadal ka dagiti sao ni Apo Diyos kan panakitungtong ken kwana babaan ti panagkararag. Transforming leadership. Kaya tayo nga mapadasan daytoy ti uneg ti iglesia tayo. Kinagpaisuna kaya ti Diyos nga mapadasan kuma wenno agbali nakapadasan dagiti anak na iti panakabalbaliw tinaymimbag apagsaadan kan kasasaadan ita naymimbag ng itinapalabas. Kunala iti maysa amanlurat Belsior the importance of leadership. Iti kinapatag iti panangi pangulo. Kunala to leadership is getting people to a place they would not get to their own. Ti ipangulo kanno kat panangawit kadagiti tao, panangyapan kadagiti tao. Iti lugar asaan da madanon iti bukod laeng, bukod dalaeng, apamayan wenno pamuspusan. Wano bukod abilek. So nga kasapulan ti Pangulo, ti pangalakayen ti Iglesia, nga ramaten ni Apo Dios nga mangyeg ti dayta apapanan wenno pagsaadan akayat ni Apo Dios kadagiti tao na. Iti palangi pangulo ket palangawit kadagiti tao asaan da akaya apapanan kabailan apapanan noawan iti mangi pangulo kadakwada. No kayat tayo nga kapadasan, mapadasan ti palagbalbaliw iti nagtiglesia tayo. Kanuray pa iti kita pa panang ipangulo tayo. Kahit kuman nga kitaan tayo dagiti na imbag nga upat, upat na imbag akita wenno masapol nga utuben tayo, panunutin tayo, kaya naramidin tayo, kapadasan tayo. Hindi pa nang ipangulo tayo. Umuna, encountering God's holiness. Panakakita o panakasaksi iti kinasanto iti Dios. Apay nga kasapulan tayo kabsat nga makita iti kinasanto ti Dios. Wano bigbigan ti kinasanto ti Dios. Anya kadi ti kay papanan na dayta iti panagbiag tayo. No apay nga napateg ti maysa pangulo ti iglesia a masarakan na wenno makita na dayta a kinasanto ti Dios. Why he needs to encounter God's holiness. May kadwa kat experiencing God's grace. May sa Pangulo, may sa panglakayan kat masapol, ang ah, mapadasan na ti parabor ti Dios. Grace should not just be a concept or a theory or a teaching. The power of grace of our Lord Jesus Christ should be experienced by our leaders. Ti parabak nang aparabor ti Dios. Mapadasan kuma. Iti may sa mga pangulo iti panakabalin da iti aparabor amang balbaliw ti biyag na kanuray pa iti panangi pangulo na. May katlo, so daytoy engaging community. Ti iglesia tayo may isa kuma komunidad nga da iti na isang sangayan at trabaho na engaging community. Ito iglesia ni Apo Diyos na ipasdek. Itinaisang sangayan apagrebengan. Engaging community kat may kapat. Embracing unity. Arakupan tayo ti iti panagtutunos wano maysa. Apay nga napatag ti maysa, dagiti kamkamang te iglesia kat masapol nga dayta ket iyon una kuma. Akitaan wenno makita kadagiti pang pangulo tayo. Kitaen tayo man dagiti upat. Umuna, encountering God's holiness. What is the importance of the holiness of God? What does holy mean in the Bible? How was holiness understood in the Old Testament? Dagitati, napatigas sa ludsod kahit kuman nga kitaan tayo tikay papanan ti the word holy wenno santo ti Dios ket na santuan holiness refers to the condition of something or someone that is set apart as sacred nya kunana ti kinasanto wenno santo kuna na ket maysa kasaad iti maysa banag wenno siya sinuman a naisina agpaay tinasagraduan apanggap. Consecrated or dedicated. Na Naikonsagrar wano na ididikar. Obviously, God is holy because He is pure, loving, and without sin. However, it is also possible for common objects or people to become holy, set apart as they are used for God's purposes. Kahit kuman ang kitaan tayo dito'y, eh, iti kasasaad wano kapadasan ni Moses kini Isaiah wano ni Isaiah kunatayo Exodus 3:2 sa is ni Moses kat nakita natin kinasanto iti Dios narikna na iti kinasanto di Dios Idi nga makitkita natin may sa kayo basita kayo ang mapupuran ngam sana may boss ang kinalikaguman na, unang pinanggapan na, pinanggap na masidag, itiday ta kayo ang mapupuran ngam sanmat, ama, sanmat ama mauram, wano sanmat nga may boss. Kunana, timay sa nga timek. God called him out of the bush, Moses, Moses. And he said, Here am I. Then he said, Do not come near. Take your sandals off your feet, for the place on which you are standing is a holy ground. Kung nakinkwana ni Apo Diyos, Moses, Moses, di ka nga masidig kuna na katem ti palukam ta ti lugar ngayan mo ket may sana santuan a lugar. Kitain nyo kakabsat nga ti ayan ti Dios ket may sana santuan a lugar. So nga ti pangikabilan met nang isaadan ni Apo Diyos kadatayo amang haywan ti iglesia na kat maysa sa santuan a pagsaadan wano pagrebenga Standing in a holy ground. The place where you are standing is the holy ground. Napatag nga makita tayo iti kinasanto ni Apo Dios Tapno inton makita tayo ti kinasanto ni Apo Dios adda dadaji banag nga masapol tayo nga ramiden. Kuna na take up take out your sandals or take your sandals off your feet. Ikatem kuna na iti pallukam. When nagitoy kat narugit akita ti panagbiag nga masapol tayo ngay ikaten iti panagbiag tayo. Numakita tayo, tikinasanto ni Apo Diyos. Ayatan apang Pangulo, ayatan apapanglakayin. Kay papanan na daytoy, amarik na tayo, tikinarugit tayo, kat kaya tayo apagpanawan, nagiti basol, wano saan nga miso nga aramit. So nga napatag nga itimay sa apangulo, ah, masansan kuma amakita ah, na, dahi ta kinasanto ti Diyos, apagsirsirbian ah, na, ti uh, ah, pagrebengan na kat may isang nasantuan. Sapol, matgarod, nga iti panagbiag na kat may isa nasantuan na panagbiag. Gapuna ko na ito'y, take your sandals of your feet, for the place on which you are standing is a holy ground. Encountering God's holiness by Isaiah. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the earth, train of his robe, filled the temple. Above me stood the seraphim. Each had six wings, who with two he covered his face, and with two he covered his feet, and with two, his, two he flew, and one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Idinapan ni templo ni Isayas, nakita na iti Dios, iti kinasanto iti Dios, kat nagpukaw, nangagna, dagiti anghel, ang nagpukpukaw, kat kinunada, na santo, santo, santo, iti Dios, dagiti buybuyot. When, kakabsat, ayatan na pang pangulo, ayatan na papanglakayan, kadagiti tattao di Hebro iti leksyon tayo iti eh, napalabas si bagana nga awan ti superlative uno isang sangayan nga panang deskriber dagiti Hudyo ti kinasanto ni Apo Dios no diket ulitin da iti mamitlo adaras ti balikas ang mangi paneknek ken mangitalmeg nga ti Dios ket nasantuan holy holy holy is the Lord of hosts Katkunan to'y itinakita ni Isaias when Isaiah has that special encounter with God's holiness. Naipukaw katkunana, Woe is me, for I am lost. For I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Itinakita ni Isaias, tignasanto ni Apo Diyos, daras ngay may kenkwana, ti palakabigbig, ti kinalaad na, poraim los, may sakuna na napukaw, ti siyak may sa katao nga narugit ko na dagiti bibig ko. Katang nanaudak kadagiti tao nga narugit dagiti bibigda da. Wen kakabsat, na makita tayo ti kinasanto ni Apo Dios, umay kada tayo, tayo panagutob iti panagbiag tayo. Agbaling nga sarming ti kinasanto ni Apo Dios kat tarigagayan tayo nga pagpalawan dagiti dakes nga ramid tayo. Kasta kuma ti panagbiag ti maysa pangulo. Ti maysa panglakayan nga naiban ni Apo Dios nga mga ramid ti naisang sangayan na pagribingan. Makita na kuma nga ti Dios a pagserserbyan na Ti trabaho nga rami din na kat na santuan. Kat kapsat, pang pangulo, papanglakayan, na dumduman to, tiyan niya, panangipataray tayo, iti iglesia, kan kita iti panagbiag tayo. Kat kurana may sa kadagitay anghel ti mayab kat kurana sinagid na itingiwat ko kat kurana behold this has touched your lips your guilt is taken away and your sin atoned for. So ang kunal to'y, For it is written, Be holy, for I am holy. So ngayon din nabayaban ni Isaiah, ni Apo Diyos ni Isaiah, Whom shall I send? Ni Isaiah ko na na, Him and I, Lord, send me. Kadagiti Hebreo da di sao nga, Here am I, send me, kay papananay ti panagtulnog, nakasagana adumngag, nakasagana ng agtulnog, nakasagana nga mga ramid, dahil pagayatan ni Apo Diyos. Kasta, ti tao ala santuan, ti panagbiag tayo, na ilasin, ti naisang sangayan at trabaho, na santuan na panagbiag, na santuan na panangipangulo, na santuan na panangidalan iti iglesia. So ako na ni Pedro, be holy for I am holy. Ti Diyos, apag, apag serserbian tayo kat na santuan, sapol, adigiti pang pangulo lang ngayon na na, mas padasan damat, tibiyag na pasanto, gapo tinabak ng aparabor na. May kadwa, nga kitaan tayo ayatan apang Pangulo, papanglakayan iti iglesia kat dahito experiencing God's grace. Kung nagtatay nga iti parabor sa Allah kuma at yurya sa Allah kuma sursuro. May sa konsepto na di banag akapadasan Ti diba, may sa mga Pangulo ti Iglesia. Anya iti kay papanan ti sao nga God's grace. Kasano tayo nga ammo ken maawat iti parabor ni Apo Dios. Apay nga iti parabor ni Apo Dios ket napatag grace the free and unmerited favor of God as manifested in the salvation of sinners and the bestowal of blessings. Dahil kano sagot wenno gracia ket may sa alibre. Sana matiggadan a pabor. Kinaimbag ni Apo Diyos ang naipakita kadagiti tattao ang mga nagbasol iti panakaisalakan dakan iti panangited ni Apo Diyos kadagiti bendisyon ngagpay kadakwada. So gapuna nga ni Pablo igunam-gunam na kadatayo no paggapuan ti parabor. Grace be unto you in peace from God. Ni Apo Diyos ti paggapuan ti parabor. So kunatoy, grace be unto you in peace from God. That because you cannot experience God's peace unless you first know how to receive His grace and walk in it. Kada nga banag, may papanti parabor ko na it cannot be earned. Sana matigadanda ito. It is God doing for you what you cannot do for yourself. Dahil saan banag nga saan mo nga maaramid, niya po Diyos sinaramid nan agpaay ken ka. Kas kuma, iti panakay salakan, saan tayo matigdan dayta? Saan tayo may salakan, tibagi tayo, ngayon minsagot niya po Diyos ti panakay salakan, kat inaramid na ti pamuspusan, tapno may salakan tayo. The Bible says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ni Apo Diyos, kunana, opposes the proud. Saan na nga namungan kunana itinapalangguad, ngam ited na tinabaknang aparabor, kadagiti na imma, wano napakumbaba. So ang kunana to, Paul writes, grow in grace. Dumakkel kay kuma iti parabor. Masapol, mapadasan tayo iti parabor, kakabsat. Kantipan na kabalin na. Kasano tayo, ang mapadasan, experiencing God's grace, we must humble ourselves, humility. Masapol nga mo tayo kapsat ti mamakawan. Dayta ti maysa apakakitaan ken uh, mapadpadasan tayo iti nabakna nga parabor ni Apo Dios. No kasano nga ti Dios pinaka, pinakawan na tayo, pinalabas na dagiti lablabsing tayo ket inawat na tayo. Akasla sana nagbasol. Kakabsat, kastamot ko mati, Dagiti pangpangulo tayo. So da kumati ulidan. Da tayo kumati ulidan kakapsat. Pangpangulo papanglakayen. No kasano ti mamakawan kadagiti nakalabsing kada tayo. Naramiden tayo dayta. A ah, panangawat kanang panangpakawan kadagiti naglabsing nagkurang kada tayo. Ipalpalubos tayo Ngay papadas kada tayo, ti panakabalin, ti parabor ni Apo Diyos. Leader, God channel to bring people together. Dayta kakabsat, iti kayat ni Apo Diyos, panagdakkel, ti relasyon ken kuana, yasidag ken kuana, kadagiti pangpangulo pang Pangulo, di Iglesia, may tarigagay da, kat ito, iti agbalin a kalasugan, nga dagiti tao kat yasidagda idakin iti Dios. Embracing unity. Panangarakop tayo, panangawat tayo, iti panagtutunos. Embracing unity. What does God say about family unity? Where there is unity, there is blessing. What are the benefits of unity? What does unity mean in the church? Apay nga napatag, ti panagtutunos iti unag iglesia. Iti Pilipos 2, 2.4 kasi di ko na Make my joy complete by being of the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent in one purpose. Kasanong nagtutunos kano ti iglesia, kamkamang ti iglesia, nagiti pangpangulo ti iglesia, united. The same mind, maintaining the same love, united in the spirit, intent in one purpose. Palagmaymaysay ti Espiritu, panggap kan oray pay. May maysa ti kayat tayo ama pasama. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind, regard one another as more important than yourself. Do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. Unity and diversity. Uray ado tinagdudumaan tayo. maduma ti kultura ti Pangasinan, Ilocano, taga Cagayan, taga Isabela. Naduma-duma ti kultura tayo. Uri da tayo nga Ilocano. Naduma-duma ti kultura tayo. Diversities. Nga mabalin tayo ti agtutunos in spite of our diversities. Focusing on what? God's mission. May maysa tayo kakabsat, itipanggap, may may sa tayo tinakayaban. May may sa ti apo tayo. May may sa ti panggap. Iti panakamkamang ta iglesia tayo. Focusing on God's mission. Nurturing unity. Taraknan tayo. Wano taripatun tayo. Iti panagtutunos. When ulitak na engaging community, what does this Bible say about giving back to the community? How many times is community mentioned in the Bible? Where there is unity, there is what? Strength. Kunana to'y community attracts. As a result, the Lord added to their number daily those who were being saved. Being in the church on Saturdays is definitely important. When napatag, doada tayo, tiyo nagtip, kapilya tayo, tal daw ti Sabado, Rabi iti Merkules, kan rabi iti Biyernes. But if you want to be Christ's follower, be one every day in the context of all your communities. Masapol, ngagserbi tayo, kadagiti komunidad tayo. God's mission, what is our mission? To give God's glory. Making disciples. Masapol nga datayo kataramatan ni Apo Dios nga kalasugan na nga mangawis kan mga ramid kadagiti adalan na. Outreach mechanism. Masapol arumar tayo ti iglesia masapol nga adararamiden na iti komunidad. When ti surat ni Lindy White Kurana, the act of kindness, panangasik and the dumapay, Imbes nga may salaang iti maawis ko na na there be hundreds or thousands of conversion. Outreach mechanism. Dati duang uh, nabasak ana imbaga comment dagiti estudyante ana enroll iti personal witnessing class. Kitain nyo ti impact. Kitaan tayo ayatan na ah, pang, panglakayan, pang pangulo ti iglesia dahil di bunga na, dahil di kita, ti palangi Pangulo tayo. Kuna na ti may sa nga estudyante, Ijay sinuratan na, iti reflection na kuna na, this person changed me. Inaramat ni Apo Diyos dahil ito nga tao ang mabalbaliwan. Mabalbaliwan na. And now I treat him as my brother. He is a youth pastor and one of the elders to our church. Inyag ni Apo Diyos, ti panakarikna, ti panagbalbaliw, ti kapadasan, ti panakabalbaliw, ti biyag, daytoy, may sangag tutubo. Gapo, iti may sa apanang ipangulo, ti may sa nga ubing apanglakayen, may sa nga ubing nga pastor, kuna na, this person changed me. And now I treat him as my brother. He is the youth pastor in one of the elders to our church. The youth pastor trained us to be more confident in sharing the Word of God. There were a lot of training done that I participated in. Now I'm equipped for service. Naging bagan, I attend apang Pangulo. No, isungsung tayo, dagiti agtutubo tayo. Songsong tayo dagiti kamkaman. Nga agaramid kadagiti banbanag a panagserbe iti maysa komunidad. Mapabilag ti pamati da, mapadasan da iti panakabalbalew iti biyagda. So nga dakkel kabsat ko, dakkel pangpangulo ti iglesia, papanglakayan, ti ibunga na, ti maysa palang pangulo amang ted ti panagbalbalay. Kahit kahit ko, nga panunutan tayo kumada ito'y the spiritual task, spiritual task of a leader. The spiritual leader task is to move people from where they are from, where God wants them to be. Dayta, dayjay kayat adalunan ida ni Apo Diyos, kayat ni Apo Diyos adalunan da, aramatin na tayo ni Apo Diyos, ngay danon tayo, dayta kakabsat. Iti dayjay kasada kayat ni Apo Dios. Dayjay panagbalinda amature akamkameng nananay akamkameng paset ti pangulo iti mangyapan kadag iti kamkameng iti dayta a pagsaadan. Spiritual leaders depend on the Holy Spirit. Sa Apo na nakadepender tayo iti panakabalin ti Espiritu. Spiritual leaders are accountable to God. Da pagribengan tayo kini Apo Dios Masapol asong batan tayo data. Spiritual leaders can influence people, not just God's people. Manghitid tayo, itinaimbag nga ulidan, can influence sa kadagit tao. Spiritual leaders work from God's agenda. Sana ay kayat tayo ang mapasamak. Nudikat na kayat ti Diyos ang mapasamak, iti uneg ti iglesia, kan ti panagbiag, dagiti kakabsat. Kagapuna, Nalaglagi pan tayo kuma, daytoy, ayaten nakakapsat. Pang Pangulo, ayaten napapanglakayan. No kaya tayo, ang mapasamak, ti panakabalbaliw, iti panang ipangulo tayo, iti iglesia. Muna, encounter God's holiness. Kitaan tayo, ti kinasanto ni Apo Diyos. May kadwa, experiencing God's grace. Sapol, Amapadasan tayo, dadya panakabalin, ti parabor ni Apo Diyos. Amang balbaliw ti biyag tayo, katinto na balbaliwan na tayo, ta parabor. Aramid na tayo mat, akalasugan amang balbaliw, kadagiti kamkamang. May katlo, embracing unity. Datay kumat, ti mangilungalong, ti panagtutunos, manginitiate, iti panag may maysa, iti panggap, Panagmaymaysa, ti unag teglay siya, baksay kadagiti nagdudumaan tayo. Da tayo kuma, ti agbalin nga ulidan, iti panagtutunos. Sungan ti Diyos, ti persona ti Diyos, kat a model of unity. The Father exalt the Son. The Holy Spirit exalt the Son. The Son exalt the Holy Spirit and the Father. They exalt each one another. When kakabsat, may kapat, engaging community. Te iglesia inayaban niya po Diyos, tinaysang sangayan na panggap. Tapno, idanon na tinayang bagadamag, rumwar agserbi, kat kadagiti adua pa nagserbi tayo, iti komunidad tayo, mamamuda tayo, mayamamu tayo mati Diyos, napagserserbian tayo. May isa nga Diyos sa mga balbaliw iti biyagda, may isa nga Diyos sa mga isalakan kadakwada. Katamok, ngayon ito ninaramid tayo daytoy. Aramatan daytoy ni Apo Diyos. Ngayag, iti panakabalbaliw, iti unag ti iglesia na. Panakabalbaliw, dagiti kakabsat, iti kababalinda. Panakabalbaliw, kada tayo. Pangpangulo, papanglakayin nga naiban ni Apo Diyos. Ah, mangidalan, dagiti tattao na, ingana, Iti dumanon tayo, amin. Iti langit nga taangin, sagalan ni Apo Diyos kada tayo. Naimbag, at tiyempo, iti inted tayo agundaway, sapay ka di. Tani Apo Diyos bendisyonan na tumunggal may sa kada tayo. Papangla kayon, tultuloy ko mga ni Apo Diyos, bendisyonan na iti panangipangulo tayo. Tapno, makita tayo, may matangan tayo. Ti panagbalbali, akayat ni Apo Diyos, ang mapadasan, sa may Na Naisaw kon, yaman ti panagdingagyo. Amen.